පහසුවටත් වාසියටත් දැන දැන වැරදි කරනවා එහෙම කළත් නිදහසටත් කියන්න කරුණු තියෙනවා නැතිනම් හදලා කියනවා නැතිනම් හදලා කියනවා අපිට අහන්න වුණා බබා මං හිතන්නේ හදවත කම්පා වෙලා යන ප්‍රවෘත්තියක්. පහුගිය දවස් කීපයේම අපිට ඒ වගේ ප්‍රවෘත්ති ඇහුණා. හැබැයි අද තරම් හදවත සසල වෙච්ච දවසක්. එකපාරට නිකන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි ෂොක් වෙලා ගියා වගේනේ. එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ජිප්සීස් සංගීත කණ්ඩායමේ නිර්මාතෘ නායක සුනිල් පෙරේරා ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියාණන් අපි අතරින් සමුගත්තා පෞද්ගලික රෝහලකදී. වෙලාව ආපුවාම අපිට බලක් වන්න බැහැ. බැහැ අපිට වඩා කලින් එතුමන් ඉක්මන් වුණා මං හිතන්නේ අපිටත් වැඩිය ගොඩක් දැනන කෙනෙක් තමයි මේරියන්ස් සංගීත කණ්ඩායමේ නායකතුමා නලින් පෙරේරා අපිත් එක්ක මේ මොහොතේ සම්බන්ධලා ඉන්න පෙරේරා මහත්මයා නලින් අය ආයුබෝවන් ඇත්තටම මේ මොහොත අපි හැමෝම ගොඩක් සංවේදී වෙලා ඉන්න මොහොතක් මොකද මේ සමුගැනීම ඒක කාටත් දරා ගන්න බෑ නලින් අයි ඔව් නංගි ඇත්තම අර මෙච්චරයි කෙටියෙන් කියනවනම් මේ විදියට සමුගන්න ඕන චරිතයක් නෙවෙයි මෙතනදී මට මේ කොවිඩ් මාරය මොනතරම් දරුණුද කියන එක අපිට තේරෙනව නේද දැන් ඒක මගේ ජීවිතේ මොනතරම් සුල්ලයියා හිටියද කියන එක මට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙවෙයි මං මේ අද නලින් පෙරේරා කියන ප්‍රසිද්ධ නාමය හැදෙන්නේ එයානේ එයාව දැකල තමට සංගීතය කරන්න ආසේ හිතෙන්නේ ඉතින් එතනදී මට කතා කරනවා නම් අද දවසත් මදි එයා ගැන විස්තර කතා කරන්න ඉතින් හැබැයි මට මෙහෙම දෙයක් දැනනවා එයාගේ මේ මරණය සිද්ධ වෙච්ච විදිය දිහා බලලා දිහා සමීප වෙලා ගෙදර ආවට පස්සේ එයා කොහොමද යාළුවන්ට කතා කරලා එයාට උදව් උපදව් කරපුවාට ස්තුති කරලා මම හිතන්නේ සමු ගැනීමට එයා පෙර සූදානමක් ඇති කරගත්තා කියන එකයි මට දැනෙන්නේ නමුත් අපි සමීපත මිතුරන් හැටියට යෙන්වීම අපට දරාගන්න බැරි දෙයක්. හැබැයි තව දෙයක්. සුනිල් අයියාගේ ඉතිහාස කතාවේ දිහා බලද්දී මෙම කලාකරුවෙක්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරා කියන්නේ ඔහුගේ ගීතවල. සමාජයට කතා කරන්න ඕන පණිවිඩ බොහොම සරල තැනින් ගෙනාපු කෙනෙක්. ඔජායේ ගීතේ දිහා බලන්න ලෝකේ සමාජතකොට පහසුවටත් වාසියට. ලිංගලංග සංගමේ කොළම හාස්‍ය නැද්ද හරි ආ දුන්න පණිවිඩ කර්ම බලවත් පණිවිඩ සමාජයට ඉතා කාලෙක අවුරුදු 50ක ඉහා ඉතිහාසයක් සංගීත කර්තායමක් ඒ රෙකෝඩ් අපිට කඩන්න බෑ සුලය ඒක ඇගේ දීපේ මහිතන ඔක ලස්සන්ට සම්පූර්ණ කරලා තිබුණා තව දෙයක් ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැතිදේ සුනිල්ලයිගේ මානවික කොලතියක් ඔවුන්ට මාවිනික දර්ශනයක් තිබ්බා මොන තරම් අයට උදව් කරලා තියෙන මිනිස්සෙක්ට ඒක එයා පත්තරේ දැම්මේ නෑ Facebook එකේ දැම්මේ නෑ ඉතින් මට මේ දැන් ටිකකට කලින් මගේ බෑන්ඩ් එකේ දිලීප කීබෝඩිස් එයා මුලින් ත්‍රිසංගීත කණ්ඩායමේ කීබෝඩිස් මට කතා කරලා කිව්වා සුනිල් අයියා ගෙදර ආපු වෙලාවේ එයාට කෝල් කරලා කිව්වලු මොකරි වීඩියෝ එකක් කරපු ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ගේ වයිෆ් ඒ ඩිරෙක්ටර් මැරිලා ඒ වයිෆ් දැන් අසරණ වෙලා ඉන්නවා සුන්ලගේ බර්ත්ඩේ කෙනා 14 වෙනිදා එදාට එයාගේ account එකට මෙන්න අහවල් මුදල් ප්‍රමාණය දාන්න කියලා ඒකත් තීරණයක් කිව්වලු එයා පුදුම වෙලා බලන්න නලින්ම මිනිස්සු ඇයි අපේ අතරින් යන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ ඒ චරිතය දිහා බලපුවම ජීවිතේ අඩුපාඩු වෙච්ච තැන් හදාගත්ත කලින් කලට පරිණත බව කරනු කරපු චරිතයක් මම හිතනවා සුනිල්ලයි අපිට ඉතිරි කරලා ගියපු දේවල් ගොඩාක් දෙයක් තියෙනවා එයා නැතිවීම දුකක් වුණාට එයා කියලා ගිය දේවල් අපිට තව පරපුරකට ඉගෙන ගන්න පුරුදු වෙන්න යන්න පුළුවන් ලොකු ලොකු දේවල් ගොඩක් දීලා ගිය කෙනෙක් අනිත් එක හදවත යාගේ භාෂාවෙන් කියනවා අර බොක්කේ තියෙන දේ කියන දෙනවා කියන්නේ ඒක මම අත්විඳපු කෙනෙක්. මගේ ජීවිතයේ සුලය පුදුමාකාර තැන්වල හිටපු කෙනෙක්. මගේ විවාහයට අත්සන් කරෙත් සුනිල් අයියා. මගේ ජීවිතේ පළවෙනි වාහනයක් යද්දී ලීස් එකට අත්සන් කෙරුවෙත් සුනිල් අයියා. ඒ තරම් සහෝදරෙක්ට එයාගේ බැඳීමක් තිබුණු චරිතයක්. ඉතින් පුදුමාකාර රසසුකම් තියෙනවා සුනිල් ගැන කතා කරනවා නම් හැබැයි මට හිතාගන්න බෑ මේ සමුගැනීම මෙසේ නෙමෙයි එයා සමුගන්න තිබ්බේ. රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව එයා සමුගන්න dalam lebih bijak. Jadi namun tak COVID මාරයා අපිව පරාජය කරන හැටි පේනවා නේද? ඒක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝගේ මේ මරණය මුළු සමාජෙම ජන සමාජෙම පරිඩයක් ගත යුතුයි. එකට ගත යුතුයි පරිස්සම් වෙන්න. මම මේ හරහා කියන්නේ වැක්සින් අරගෙන නැති ආ වැක්සින් ගන්න මේක පුදුමාකාර තැනකට අපිව ගෙනල්ලා ඇදලා දාපු තැනක්. නමුත් මේක බොහොම දුක්සු අවස්ථාවක්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා සුනිල් අයියා හොඳ දැන කියනවා කියන්නේ. ඔව් ඉතින් දැන් ඉතින් ඔබතුමා අපිට කලින් එතෙන්ට ගියා. දැන් එහෙ හරි ලස්සනට තියේවි. අපිට මෙහෙ පාළුවක් දැනේවි. ඒක පොඩිපටු දෙයක් නෙමේ ලොකු පාළුවක් දැනේවි. හැබැයි ඔබතුමාගේ නිර්මාණ වලින් ගත්තොත් සමහර විට අපිට ඒ පාළුව දැන්න එකක් නෑ. මොකද ඒ හඬ හැමදාම අපි අතර තියේවි. අපි අතර ජීවමාන වේවි. ඒ මතකය කවදාවත් අපේ හිත්වලින් අමතක වෙන එකක් නෑ. ඔබට ශාෆම් කණ්ඩායම මොක්සුව ප්‍රාර්ථනා කර. ඔබ දුටු